Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, вы снова на канале Корпус Выживания. Мы решили снять серию коротких видео про наши оружейные ремни и начнем с двухточечного ремня Пилус. С помощью регулировочной пряжки с фиксатором можно быстро настроить ремень по длине. Пилус также можно использовать как полноценный двухточечный ремень. Для этого вы должны отстегнуть передний карабин и пристегнуть его к заднему дельта кольцу. При этом не теряется возможность регулировки. У задней антапки ремень под резинен. А спереди имеется фасок для быстрого сброса оружия. В комплекте с ремнем также идет хомут с дельта-кольцом для крепления на телескопические приклады, две резинки для предотвращения дребезжания карабинов и их случайного раскрытия, и съемный мягкий погон. И помните, качественная экипировка может спасти вам жизнь. Берегите себя и до новых встреч на нашем канале.